Mais à tu tout, чашмони ҷодуя додам зулфи ту хами аброи ту зулфи ту хами аброи ту қади ба зебат мара девона кард қади ба зебат мара девона кард зулфи ту хами аброи ту зулфи ту хами аброи ту қади ба зебат мара девона кард қади ба зебат мара девона кард қади ба зебат мара девона кард зулфи ту хами абрӯи ту зулфи ту хами абрӯи ту қади ба зебат мара девона кард қади ба зебат мара девона кард